هذا المكان برهان على عظمة العلم وبرهان على الحماقة آخر لاعب باق زرعت السبايك لا تقلقوا إن كنتم لا تجيدون التصويب يمكن أن تقوموا بأدوار سأدخر سأدخر عدو في ايه هنا سقطت السبايك في ايه متفقين توقع عدو واحد سقطت لسبايك في اي آخر لاعب باق تبقت ثلاثون ثانية اطرحني أرضا وسأعاود الوقوف سبايك في بي رصد عدو في بي كان قتالا جيدا هنا زرعت السبايك آخر لاعب باق تبقى عدو واحد أكره قول ذلك لكن من الأفضل اللعب بروح الفريق على الأرجح لذا ما هي الخطة؟ السلام شاهدهم يركضون حين أطلق سهم الاستطلاع وعندها سنهاجمهم عدو انطلاق الحاجز مت أعيد التدخين آه. آه. آخر لاعب باق زرعت سبايك أقمت الجدار قتل الخصم أعيد التلقيم أعيد التلقيم سقط عدو ازحف إلى موتك لن يموت حلفائي ممتاز رصد عدو من وزرعت السبايك حذرني الآن سقط ثلاثة تبقى عدو طيب. واحد أعيد التلقين. آخر لاعب باق أداء رائع جهزوا أنفسكم سنقاتل مجددا أحتاج إلى دعم يجب أن أتماسك رصد عدو في بي شاهدوا هذا ستبدأ المطاردة أنا الصياد سقطت السبايك في بي آخر لاعب باق سنتولى هذا Jidar. اكتملت التجهيز تقطع عدو واحد عطلوا السبايس أعيد التلقيم معا سندفنهم وستلاحقهم آثامهم عن طريقي ستبدأ المقارنة تبعد عدو واحد مجرد حمقى مقتولين سأتألق أكثر من المشاعين ألقوا شحنات انتصار بسلام آخر لاعب باق آخر لاعب باق نعماء آخر جولة قبل التبديل استخدموا كل ما تملكون سنخسر المال على أي حال يشتري هذا؟ شكراً نسيان سهم إطلاق درون أحدهم في الوسط أه، هيا لنذهب عدو واحد آخر لاعب باق تبديل الجبهات أعدادي الكبيرة تبقى الاحتمالات مفتوحة تذكروا ذلك السبايك هنا السبايك هنا أعيد تلقيم ننهض من عثرتنا يا رفاق أعيد تلقيم تم نشر الساتر ظلال متحركة ها. أعيد تلقيم أحدهم في بي أحدهم حذارني الآن أعيد تلقيم أعيد الترتيب كشف المنطقة ها هم أولاء أعيد الترتيب اختفي عدو واحد اقترح أشعر بحماس كبير لننطلق فلدي أمور يجب تنفيذها السبايك هنا السبايك هنا السبايك هنا هنا السبايك هنا ارتعدوا وهبوا السبايك متحركة تم نشر الساترة عدو واحد مستحيل إننا متماثلتان نحدد الهدف ثم نهجم أتفهمون؟ أعيد تلقيم سوف أصبح كابوسهم تم نشر الساحل نصف المنطقة ظلال متحركة ها هم أولى نعم الاستسلام لدينا سقطت السبايك في بي القدرة الخارقة غير جيدة السبايك بحوزتي ازرعوا السبايك ازرعوا السبايك هنا زرعت السبايك هنا تبقى عدو واحد آخر لاعب باق يريدون القتال من نحن لنرفض مسح المنطقة أمام أنا هنا his bike واحد ah. تتغلب علي أنا؟ حسناً نحن نعرف الإجراءات ليلتزم كل واحد منكم بدوره وسنحقق النصر سأريكم كيف يفعلها الزعيم ظلال متعددة آه، هيا لنذهب تم نشر الساتر جعلهم يتذكرون إنهم مجرد بشر هل يحتاج أحد أي شيء؟ أنا أدخر شكراً واحد مثالي أعيد تلقيم فلنقضي على هؤلاء الحمقى المنطقة تم نشر الذاكرة سقطت السبايك في A يزرعوا لسبايك تبقت ثلاثون ثانية عشر ثوان آخر لاعب باق تبقى عدو واحد ها قد عدنا إلى القتال وأنا لا أشعر بالتعب ماذا عنكم؟ السبايك هنا ابتعدوا عن طريقي جار المسح المنطقة أمامنا متحركة عدو في بي هرب هنا أعيد تلقيم أعلن أنني أقف إلى جانبكم المنطقة من الدار؟ تم نشر الساحر وجدتهم تم نشر الساحر هنا سقطت جد أرضا هنا لم ينتهي بعد واجبه أعيد التلقيم انطلاق إطلاق درون أطلب البصر حذرني الآن أعيد تلقيم احذروا ازرعوا السبايك عدنا سبايك الفوز يمكننا إنهاؤها الآن مرة أخرى هل يحتاج أحد أي شيء؟ يحتاج أحدكم شيئا؟ المنطقة انطلاق حالا مسح المنطقة آخر لاعب باق زرعت السبايك عدو واحد دعهم يحاولوا التغلب علي احتاج امدادا شكرا لدي المال شكرا تم نشر كشف المنطقة انطلاق ظلال متحركة رصد على في الوسط انظروا كيف سرق آخر لاعب باق اشتري اللازمة في البداية وادفع المال لقاء ذلك ثم اطلق النار على العدو وعندها تتم المهمة ما رأيك؟ أحتاج هذا شكراً معدات شكرا كشف المنطقة إلى أنا الصياد لما نشوف ستبدأ المطاردة سقطت السبايك احمر السبايك عدو واحد آخر لاعب باقي سقطت السبايك في A الجولة الحاسمة مهلا لم يحن وقت الراحة لدينا ما نفعله إمدادا تم نشر الصوت جاري المسح المنطقة انطلاق ظلال متحركة أعيد التلقيم أعيد التلقيم هنا هنا سقط حامل السبايك لدينا سقطت السبايك في بي المدافعون